Olá, Tolkien Talkers! Tudo bem com vocês? Aproveitando o embalo das notícias da série da Amazon, hoje nós vamos falar sobre um período que faz parte da Segunda Era da Terra-média. Os anos sombrios foram os tempos do domínio de Sauron. Mas antes de começar a falar sobre isso, já deixa o like aqui embaixo, deixa a sua curtida. Quem está chegando agora ao canal já se inscreve clicando no botão vermelho e depois clica no sininho do YouTube para ativar as notificações e ficar sabendo sempre que houver um vídeo novo. Fazendo tudo isso, vocês ajudam a dar mais relevância ao TT aqui no YouTube. Os Anos Sombrios são assim chamados, pois na Segunda Era houve um período em que as raças da Terra-média, especialmente os homens, sofriam sob o domínio de Sauron. Após a Guerra da Ira, Morgoth foi derrotado e julgado pelos Valar, mas seu tenente Sauron escapou do julgamento. Aos Edain foi oferecida a Ilha de Helena, e lá eles floresceram. Enquanto os Elfos e os Anãos se retraíram para seus reinos, do lado de fora, a Terra-média retrocedeu e a luz e a sabedoria desvaneceram. Os Homens Médios, ou seja, aqueles parentes dos Edain que não escolheram ir para Númenor, retornaram a um estado mais primitivo. Tiveram o contato cortado com os Eldar e Edain. Alguns Homens da Sombra que escaparam da ruína de Beleriand foram para o leste e se tornaram seus reis. Os Homens Médios foram assim negligenciados pelos Valar graças às entesposas que alguns povoamentos humanos aprenderam a agricultura. Os primitivos homens do norte de Irovanion estavam sem defesas contra os orcs remanescentes, e por isso se aliaram aos Barbas Longas em troca de armas de metal. Por volta de 600 da Segunda Era, os Númenóreanos enviaram navios à Terra-média e estabeleceram contatos com os Homens Médios. A esses foi ensinada a agricultura, trabalho com pedras e também a forja. Por volta de 882 da Segunda Era, Gil-galad alertou os Númenóreanos de que um poder sombrio tomava forma no leste. De fato, Sauron sempre estava trabalhando reunindo homens das sombras no leste e sul. Alguns desses grupos eram corrompidos desde a época de Morgoth. Ele se estabeleceu em Mordor por volta do ano 1000 da Segunda Era, e fortificou a região com Portão Negro e exércitos de homens que ele tinha corrompido e escravizado. Ele também começou a construção de Barad-dûr perto do Monte da Perdição. Para mais detalhes, vejam o TT número 194, sobre Mordor. Sauron tentou corromper os prósperos Elfos de Eregion, persuadindo-os a criar os Anéis de Poder. Quando os Elfos o rejeitaram, eles entraram num sangrento conflito. Mas Sauron destruiu Eregion e devastou grande parte de Eriador, empurrando os Elfos para as Montanhas Azuis, enquanto os Anãos se retraíram em Moria. Mais detalhes disso vocês encontram no TT número 50, sobre Celebrimbor e os Anéis de Poder. Naquele ponto, Sauron usava um belo e sábio disfarce, que era objeto de adoração dos homens, e chamava a si mesmo de Senhor da Terra. Ele já dominava a maior parte do leste e sul, e até grande parte do oeste. Sauron juntou todas as coisas malignas de seu antigo mestre, multiplicando os orcs. Ele governava com força e através do medo. Foi quando passou a ser conhecido por Senhor Sombrio e inimigo por aqueles que viam seu poder se espalhando pelo mundo. Sem permitir liberdade ou rivalidade a seu governo, Sauron começou a ter vontade de destruir os Elfos e os Númenóreanos. Os Elfos lembravam daqueles tempos como os dias de fuga, pois eles eram perseguidos por Sauron. Só restava aos Elfos buscarem refúgio em Lindon, pois lá Sauron não conseguia entrar, e de lá partiam sobre o mar para o oeste. Outros povos se esconderam nas florestas ou nas montanhas devido ao medo. Reforçados e comandados por seus servos, os orques novamente invadiram as montanhas dos Barbas Longas. Gundabad foi retomada, as Montanhas Cinzentas ficaram infestadas e cortou-se o contato entre as Colinas de Ferro e Moria. Isso pôs fim à aliança entre os Barbas Longas e os Homens do Norte, que também guerreavam naquele tempo contra os orques e selvagens tribos de lestenses. A guerra os dispersou e diminuiu seus números, e eles ficaram empobrecidos, vivendo em cavernas ou nas bordas da Grande Floresta Verde. Alguns dos homens das Montanhas Brancas temiam Sauron e começaram a adorá-lo. Outros de seu povo migraram para o norte e se estabeleceram nos vales ao sul das Montanhas Nevoentas. Quando os poderosos Númenóreanos atenderam ao apelo dos Elfos, enviaram navios e exércitos para auxiliá-los. Após intensa luta, a Aliança conseguiu retomar Eriador e empurrou o Senhor Sombrio com um punhado de orcs de volta para Mordor. A guerra terminou, mas os dias sombrios não tinham chegado ao fim. Sauron direcionou suas forças para dominar o distante sul e o leste, conquistando e dominando tribos selvagens. Enquanto isso, Númenor caía sob a sombra e os colonizadores começaram a oprimir os homens primitivos das terras ocidentais, exigindo tributos e riquezas. Sauron voltou sua atenção novamente para o oeste e se declarou Rei dos Homens, e começou a atacar os portos dos Númenóreanos. Os então arrogantes Númenóreanos, que se consideravam reis dos homens, o viram como rival e mais uma vez investiram contra Sauron. O rei Arpharazon levou Sauron cativo a Númenor, o que ocasionou maior corrupção dos Númenóreanos. Eles ainda escravizavam os homens da Terra-média e até os utilizavam para sacrifício humano, tudo isso acabou ocasionando a queda de Númenor, e para saber mais, confiram lá o TT número 104. O espírito de Sauron fugiu para a Terra-média e retornou a Mordor, onde devagar foi retomando a sua força. Agora, incapaz de construir uma bela forma, começou a governar pelo terror e força. Os fiéis que escaparam de Númenor fundaram Arnor e Gondor na Terra-média, e uniram muitos povos humanos sob seu governo, incluindo os Homens das Montanhas que antes adoravam Sauron. O Senhor Sombrio ainda considerava os Númenóreanos seus mais odiados inimigos, e lançou um ataque preventivo contra eles. Os Númenóreanos formaram a última aliança com os Elfos e lutaram contra Sauron, que finalmente pereceu. A derrota de Sauron no final da Segunda Era marcou o fim dessa era e também dos Anos Sombrios, e permitiu o florescimento dos Númenóreanos na Terra-média. Os Anos Sombrios duraram na Segunda Era, de 1697, quando Sauron destruiu Eregion e matou Celebrimbor, até 3441, quando Sauron foi derrotado na Última Aliança. Teve, portanto, cerca de 1744 anos de duração. Então é isso, pessoal. Hoje nós ficamos sabendo de um período dos mais tenebrosos para a Terra-média, quando Sauron era praticamente o senhor de tudo. Eu quero agradecer imensamente aos nossos padrinhos e madrinhas que estão ajudando a incrementar o Tolkien Talk.